응? 응? 谁？谁呀？是不是有人？ 咦？ <laughs> 嗯？有人。 咦？啊？嗯？有人？找不着？ 这智力，哈哈哈哈哈！哈，还找球呢？ <laughs> 球呢？ <laughs> 哎呦我的妈！ <laughs> 嗯？ 응? 음. 음. 음. 김동현 진짜 我等死。 요를 응? <laughs> んん夜 有人。有人。咦？嗯？ 俺